Всім добрий вечір. Ми з України. Починаємо наше спілкування на каналі Творче... Творческое пчеловодство. Итак, дело идет к весне, очистительному облету. Соответственно, у пчеловода появляется масса забот. Начинается сезон. Ну и, конечно же, в перспективе кто-то решит самотушки вывод матов. О чем я хотел бы сейчас поговорить. Мы как-то на одном из зумов обсуждали возможен, сейчас я увяжу это все в одну тему, возможен ли вариант оплодотворения э, гаплоидного яйца, то есть в основе гаплоидное яйцо, можно ли его оплодотворить, сделать диплоидным. И в этой же теме мы знаем, что самая молодая, самая лучшая личинка, то есть природная, в природе существует три вида маток природного происхождения. Роевые, тихой смены и свящевые. И все эти матки выводятся с минимального возраста личинки, то есть как можно моложе. А до какого возраста, интересно, до какого возраста можно, есть ли ограничения? До сутки, полтора, до двух. В чем, от чего это зависит и как, какой механизм вообще формирования и появления двух абсолютно разных женских особей. В основе одно диплоидное яйцо, но абсолютно две разные женские особи по своему биологическому назначению. Плодная матка как репродуктор, носящая яйца, то есть ее основная задача и миссия биологическая – откладывать яйца. И рабочая, тоже женская особь, рабочая пчела. Ну, начнем по порядку, так, вкратце. Ну, что касается гаплоидного яйца. У, пчел, у пчелиной матки два яичника. Каждый состоит из 150-180 яйцевых труб. Эта труба, э, как состоит, еще состоит труба. Из трех, три, имеет в своем составе три вида клеток. Периферическая, жировая и эмбриональная. То есть э, вокруг этих яичников э, омывает эти яичники гемолимфа и несет через полупроницаемую мембрану, вносит, э, впитывает в эти трубы питательные вещества. Что туда заходит? аминокислоты, нуклеиновые кислоты и стволовые клетки формируется яйцо и выходит по этим трубам. Это все гаплоидные яйца. Все гаплоидные яйца выходят из яичников. Проходят, когда они проходят мимо спермонасоса, команда, зависимо от того, в какой ячейке находится матка, это будет либо отложено диплоидное яйцо, либо гаплоидное. То есть дается команда на спермонасос, и если нужно положить диплоидное яйцо, значит э, спермонасос высасывает из э, семяприемника сперму, обмат, э, обмазывается это яйцо, или же там один сперматозоид в микропиллярное отверстие. Ну, неважно, там наука, у науки два мнения. Либо несколько сперматозоидов, и самый сильный засверливается, получается такой, как природный отбор или же один микропиллярное отверстие заходит. В принципе, не особо важно. Нам главное знать этот, этот этап, как оплодотворяется яйцо. И выходит в ячейку. Начинается, откладывается в ячейку диплоидное яйцо. Хоть э, в пчелиную ячейку, хоть в э, мисочку для будущей матки. Яйца абсолютно одинаковые, диплоидное яйцо. Начинается кормление, то есть из яйца вылупляется личинка, первые 4 часа ничем не кормится, она питается за счет э, этой э, оболочки, оболочка лизируется, и личинка питается 4 часа этим э, составом. Затем, начиная с 5-6 часов времени, кормится маточным молочком эти две личинки. Но пчелиная личинка, пчелиная личинке пчелы дают 5 миллиграмм маточного молочка, а маточной личинке, то есть личинке будущей матки, откладывается 25 миллиграмм молочка. Повторяю, в основе эти две личинки пока имеют одинаковый равноценный старт разное только количество маточного молочка. Начинается рост личинок. У будущей пчелы каждые 5 миллиграмм ложится пчелами-кормилицами после того, как личинка будущей пчелы полностью поедает это маточное молочко. А личинки будущей матки постоянно откладывается максимальное количество и там эта личинка будущей матки плавает как э, в бассейне. То есть э, максимально, максимально много. Так вот, в чем причина, ну, в чем причина появления будущей э, из этих личинок в основе со старта, имеющие одинаковые условия со старта? диплоидного яйца, личинка, и пошло разное кормление, пошли на выходе, соответственно, э, разные женские две особи. Одни говорят, что у пчелиной э, будущей пчелы одна группа пчел-кормилиц, а у, будущей, у личинки будущей матки другие кормилицы. То есть э, будущей пчелы, пчеле откладывают и менее обогащенное маточное молочко, такое более светлое. А личинки будущей матки пчелы откладывают вещество белое с большим составом белка. До какого возраста личинки может появиться либо матка, либо будущая пчела. Каждая личиночная, то есть пчела от яйца до 21 дня выхода уже взрослой особи линяет 6 раз. 4 из них в личиночной стадии. То есть каждые два дня при строительстве определенных органов личиночной стадии одни гормоны разрушаются, появляются, рождаются другие гормоны. Проходит два дня снова те гормоны, которые строили, допустим, кишечник, разрушаются, появляются, рождаются новые гормоны для строительства кровеносной системы, там, жирового тела и так далее. Так вот, строится изначально, если это рабочая пчела, ей дается минимальное количество маточного молочка – для того, чтобы яичники были недоразвитые. Из этих недоразвитых яичников рождается особь будущ... Э, в виде рабочей пчелы. А в... из той личинки, которой давали максимальное количество маточного молочка, формируются максимально развитые яичники как репродуктивный орган. И вот здесь вопрос. Если взять, допустим, теплокровных животных, то там рождается либо женская особь, либо мужская. Они достигают, то есть оба репродуктора, достигают полового созревания и затем э, э, половым путем, соответственно, передаются, то есть э, достигают полового созревания, когда они уже могут, как э, два репродуктора, дать возможность появлению новой жизни. А как у насекомых, допустим, у пчел. В основе, я сказал, одно и то же яйцо диплоидное, но при разном кормлении получается две абсолютно разные особи. Так вот, когда строится, то есть изначально строятся яичники, развиваются, либо это недоразвитая, значит будет пчела, либо это развитая, значит будет матка. Значит, команда дается уже от развитых или неразвитых яичников, что появится на выходе. Либо пчела, как я сказал, либо будущая матка. И вот до двух, ну лучше всего, конечно, если это будет где-то 6 до суток. И в природе не случайно и ложится яйцо вначале в мисочку, где будет будущая матка, и только вылупляется личинка, ее сразу начинают в изобилии кормить маточным молочком, потому что в большом количестве маточного молочка, соответственно, происходят, происходят там эти вот э, химические процессы гормонального, возможно, толка, и они строят максимально развитые яичники, из которых появится матка, как женская особь, особь матка. Но до какого периода можно взять эту личинку, чтобы получить полноценную матку? Сутки, двое, трое или получится ли нормальная матка из личинки, допустим, пчелиную личинку мы взяли старше двухдневного возраста. Когда гормоны на стадии двух дней возраста произошло разрушение одних гормонов и начинается появление других, вот тут уже все. То есть до двух дней, до двух суток еще может появляться нормальные матки. После двух, двух с половиной дней, а тем более трех трехсуточного возраста личинки, уже появляются переходные формы, может и матка получиться нормальная. Но параллельно с этим появляются переходные формы, ни матка, ни пчела, затем рабочие особи или какие-то уродства. То есть э, количество маточного молочка не случайно дается в самом начальном возрасте, возрасте личинки будущей матки максимальное количество – чтобы яичники были развиты, получили всю эту питательную э, э, гамму, всю этот, э, весь этот питательный набор микроэлементов, возможно, или образование, гормональное, э, гормональное образование, чтобы они построили развитые яичники для будущего репродуктора, то есть матки. Ну и понятно, что самый ранний возраст будет определяющим. В переносе личинки, конечно же, тяжело угадать. Это нужно хорошо, или либо хорошая оптика, либо руку набить э, в идеале. Лучше всего работает джентерский сот. Ну, как бы там ни было, перенос личинки тоже работает. Так что имейте в виду, вот этот рубеж двое суток, это будет нежелательный для того, чтобы при переносе получить полноценную нормальную матку. Там уже это грань перестройки, либо, э, ну, в общем, после на, на двухдневном возрасте уже должна быть в будущем рабочая пчела. Стараться в таком возрасте, а тем более после такого возраста, личинок для маток уже не брать. Для маточного молочка там без разницы. А вот для маток есть, есть особенность. Ну, в общем, так, это зарядка для мозгов в начале. Сейчас весна. Начинается очистительный облет, ревизии, формируем гнезда, какая первая задача пчеловода? Обработать семьи от клеща. То, чем обрабатывают. Очень часто, мы об этом уже говорили, пчеловод так, для самоуспокоения, может в присутствии расплода, если матки были в таком, э, ну, в свободном перемещении, может обработать каким-то препаратом быстрого действия при наличии печатного расплода. Но я вам скажу, и уже все прекрасно об этом знают, молодежь может и не знает, пожалуйста, запомните, что при наличии печатного расплода в семьях во время очистительного облета при ревизии не обрабатывайте препаратами быстрого действия, то есть сублиматоры, щавелевая кислота, там, э, бипины и так далее. В этом случае эффективной будет полоска. Глицерин со щавлю кислотой или же капол, байворол, ну какие кто, кто может какие достать. Потому что препарат длительного действия ставится на, на 3-4 недели. И только в этом, при э, такой технологичности он даст вам максимальный эффект. Если расплода нет, можно применять препарат быстрого действия. Ну, чаще это сублиматор, потому что быстрее и удобнее. Теперь какие еще появ... могут появиться воз... моменты при э, очистителях облета? Ну, сейчас начинают уже пчеловоды часто задавать вопросы. Как, как поступить со слабыми семьями? Ну, как поступить со слабыми семьями – мы почти в каждом зуме обсуждаем эту тему, конечно же, запускать двухматочный режим. Если семья не имеет хорошей силы, чтобы сразу обслуживать расплод, то есть выкармливание личинки от двух маток, значит давать максимальное количество рамок для одной матки и небольшое количество рамок для второй. То есть, чтобы вся основная масса зимних пчел выкормила первую партию, первое поколение пчел от одной матки. Затем уже, когда выходит молодая пчела, давать, начинать постепенно расширять и отделение, где вторая матка. Ни в коем случае не давать равноценное количество рамок слабым семьям, потому что две матки с весны в средней по силе и тем более в слабых семьях не означает автоматическое увеличение силы в два раза. Может получиться абсолютно обратный эффект. Мы об этом говорили. Болезнь расплода. Потому что первый расплод первых личинок будут кормить перезимовавшие старые пчелы за счет собственного жирового тела. Это нужно не забывать. И оставшееся, то есть э, небольшое количество перезимовавших пчел, а тем более, если они накануне не, на, не накопили этого жирового тела достаточно еще в личиночной стадии прошлого сезона, значит его этого жирового тела не хватит выкормить полноценно личинок от двух маток сразу. Давать не все догоните. Догоните две матки в семье, решат, исправят положение в сторону увеличения постепенного силы семьи. Но это то, что касается вот в самой начальной стадии, в начальном этом вашем в этих вот э, действиях при ревизии и как запустить пасеку для того, чтобы поменьше было ошибок. Чего преследовать, какую философию во всех своих книгах, я, если, ну, кто отслеживает главные мои рекомендации, постараться не, не форсировать события. То есть самые главные принципы пчелождения – это брать от пчел, то есть э, применять щадящие режимы, брать от пчел излишки, либо технологически создавать такие условия, чтобы этих излишек было больше. Оздоровление пчел их собственным иммунитетом и помогать на сегодняшний день при изменении климата, помогать пчел технологически подчеркиваю, технологически эволюционно, постепенно применяться к изменению климата, к изменению кормовой базы. Это у нас на сегодняшний день является регулирование размножения, то есть постараться с минимальным количеством расплода получить максимальный эффект. Ну и, как главный девиз, и принцип технологический, включаем самого себя. Не забывать и не бояться делать эксперименты. Когда-то я провел такой эксперимент. Ну, мне показалось, что-то я не дорабатываю. Ну, линия Бакфаста, ну, маточки, ну, такие кажутся мне мелкими по сравнению с Карпаткой, которая была, допустим, да. Ну, мелкие Карпатки. Ну, думаю, дай-ка я возьму, сделаю одну вещь. Э, взял и Э, вытащил личинку э, с маточника Карпатки и посадил маточник Бакфаст. И что вы думаете? Вышла матка. ну, ничем, что с маленького, что с большого. Но в большом маточнике, который был с подкарпатки, осталась какая-то часть желе маточного молочка. То есть не воспользованная, не этот самый. А потом столкнулся еще с такой вещью, вещью что э, некоторые расы пчел Э, так, они имеют меньший цикл вывода маток. Ну, наверное, это южнец, потому что 14 дней, 15, сначала у меня все, все были 14, но два раза попалось 13 с половиной, и я был в шоке. Я не ожидал, выскакивает одна выскочка и начинает э, долбить кладку. Еще до вечера куча времени по, по всем этим расчетам, а у тебя уже начинаются ну, проблемы. А, а раз увидал то же самое, увидал на глазах, вышло практически. Ну, то есть 16 э, дней – это не есть панацея. Будьте готовы, что э, может это и раньше произойти. Так. Ну, э, теперь вернусь к цели основной. Мы должны получить качественную матку. На качество матки влияют три фактора. Ну, первый, это, э, конечно же, физиологичность матки, так? Ну, мы к ней вернемся. А теперь еще остальные два фактора, которые... Это э, материнка, насколько она готова э, качественно передать эм, свои господарско-корыстные знаки эм, Значит, э, мы вот э, буквально ведем иногда беседы с пчеловодами, и уважаемые пчеловоды, они вот не понимают еще, что такое э, селекция, и считают, что отбор – это уже селекция. Но это неправильно, я считаю, потому что селекция в своем цикле должна иметь законченное действие, то есть это должно быть эм, контролируемое спаривание в конце. А если этого не произошло, то мы можем сколько удобно готовиться, отбирать что угодно. Это не селекция. Это, ну, можно это назвать репродукция маток. Но это не селекция. Селекция, значит, законченная контролируемым спариванием. Каждый цикл отдельно. Нет, нет, подожди, э, подожди, Теперь... подожди. И э, немножко не э. так. Селекция. Селекция – это законченный цикл. Тут я с тобой вполне согласен. Но селекция – это завершенный цикл получения прогнозированного потомства. Не просто репродукция, там и, и контролированное э, осеменение – это только часть селекции в селекционной программе. В селекции кон конечный продукт – это продукт, который повторяет в дочерях, во внучках, во правнучках тот материал, который мы поставили, те характеристики, которые стоят у нас в задаче. Вот это вот селекция. А все остальное Я- это репродукция и танцы. с Пр- бубном. Правильно, Иван Михайлович, я то же самое говорил, поэтому чуть не, дос- не досказал. Значит, основная цель селекции – это гарантировать наивысший э, э, результат, про- наивысший процент передачи, гаранти- гарантировать хозяйственно полезных признаков. Вот это основная селекция. Шановні От це її матководи, задача. я вибачаю, шановні матководи, можна вам питання? Да, да. Обом. Да, будь ласка. А ну скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день з вашої практики, які матки самі найкращі? Свіщева, ройова, матко тіх, матка тіхосьмени і селекційна матка, то що ви виводите? А ну. Е, ви розумієте, сама краща матка це матка відселекціонована, перевірена в спадковості по дочках, по внучках, яка внучках і в дочках підтвердила їх високі господарсько-цінні ознаки. Це є матка племінна, одержана від племінних батьків, від матері племінної і від батька племінної. Ще раз нагадую: така матка, їй 2-3 роки, і вона. Стійко передає в своїх дочках і в своїх внучках цінні господарсько-корисні показники. І зразу вас хочу розстроїти, що така матка в Європі коштує від 600 євро до 2000 євро. Я вам відповів добре? Так, так. Ви як матковод, ви маєте право на таку матку закуповувати 600 євро, тому що ви її подводом потім виводите ІО або F1 і так далі, і ви її розпродуєте. Нам ні, колег, ні, ні, друже, ні, я я таку матку купляю не для виведення, вона для репродукції мені не потрібна. Я не займаюся репродукцією. У мене люди, якщо беруть матки, то беруть надлишки ті, які я використовую в селекції. Моя задача це селекція, і мені важливо взяти таку матку, або я навіть більше хочу взяти від неї дочок, тому що я не по кишені мені пенсіонеру купляти такі дорогі матки. Тому я їду в Австрію чи їду в Німеччину. Я стараюся там привитися або купити від нього партію дочок, там 8-10 дочок від такого селекціонера. Я в такі ціни можу вкластися, але я в таких матках одержую сконсолідований набор генів, який я можу використати для подальшої селекції в своїх умовах. Розумієте? Там Руслан, гарантовано вас нам той, той е, е, набор Іван РНК, який використається в мене там, де мені то треба. Да, да. А тепер можна питання вам? Суш з кінця травня по е, початок серпня суш. Матка, карніка, якою ви на сьогоднішній день займаєтесь. І о. Я не знаю, чи то вона там яка там, я не знаю, якої вона селекції, але вона не дала жодного результату. Або навіть Іо, вона Іо, вона куплена у, у Богдана Болюбаша, там далі і вище. Вона жодного результату не дала, чим оця наша матка, яка вона місно розліва, так я скажу, оберегенна е, матка. Вона краще нічого Та, не дала. Дивіться, тепер я зупиніться, зупиніться. Так, так, Да, да, да, не забули свою думку. Я вам зразу хочу пояснити. Якщо ви слухали ми десь мої лекції і лекції біндоктора Бінефельда в нас на конференціях, ми вам сто раз, тисячу раз вже говоримо. Нема нічого кращого з маток відселекціонованих в тих умовах, де ви їх будете використовувати. А куплена матка за великі гроші привезена сюди до мене в броди, чи там в Київ, і тут е, хтось носиться і хоче її просто втулити, продати, розказувати. Це абсурд, хлопці. Ну абсурд. Матка має бути провірена, відселекціонована в тих умовах, тобто, в яких вона я вибачаю, працювати. Іван Михайлович, тобто, якщо у вас куплена матка ІО, то мені її не потрібно купляти, тому що Абсолютно. це є абсурд. Нарешті ви це до того починаєте так доходити. Так, вам краще купити в мене 6 маток, 10 маток першого покоління F1, так? різних Тобто- материнок, поставити в себе на пасіці, відібрати собі ту матку, яка буде в ваших умовах працювати найкраще, і продовжити з нею Оце я хотів роботу. почути від най, най, найвідоміших мані- матководів України. Оце я хотів почути. І розмити ці всі міфи за ІО, ШИО, ОО і ПІО. Понімаєте? От F1, ну, давайте, давайте, люди, давайте я вам просто поясню. Е, це все такий, е, будемо казати, барижний, е, барижна фішка, щоб заробити на людях, які не обізнані грошей. Що таке штучне осіміння матка? Ну, в кращому випадку в селекціонера це селекційний матеріал. І вона цінності представляє для мене тільки як селекційний матеріал, який я можу скомбінувати, тут же в себе перевірити і викинути в сміття або задушити к чортовій матері. А ви, заплативши за нього куча грошей, ви на нього молитеся, бо ви думаєте, що вона має давати прекрасну бджолу. Але вона прекрасну бджолу дає в тих умовах, де її відселекціонували для тих медозбірних умов, в тих температурних режимах. А то, що вона гарна по бібриду, чи там бідаті, вона світиться, що вона прекрасна, що їй вчепили корону, дали категорію АВ чи А. Для вас воно нічого не дає. Ви розумієте? Для вас нічого не дає люди. Повірте. Я дуже розумію. Якщо ну, можна, ми... Іван Михайлович, покладіть свій номер телефону, я з вами поспілкуюсь дуже тісніше. Можна? Ну... Та й е, Володя дасть вам, ну, я це його канал, я не маю права тут робити ні, ні, ні. реклами. Іван Михайлович, раді Бога, я якщо якщо ви ну, можете... запишіть собі. Так, да, можу, без проблем в вайбері тільки пишіть, бо я по вечорах тільки маю можливість поговорити, бо тут ще на стріми скличуть, запрошують, тільки вечором. 098 Так. 326 Так. 0683. 098 326 0683. Дякую. Дзвонити краще в Viber дзвонити на інтернет, і де мож- можу вам дати консультації, то що я знаю, і ну то, з чим я працюю вже не один десяток років. Дякую, дякую, дякую. Будь Я ласка. хочу почути. Э, Руслан, можно еще Дивіться, мне слово Володь, сказать? Володь, Значит, Да, да, если да, вы да, да, получили... Э, Э, Руслан, э, значит, если вы получили матку да. вот такую, да, и ее бесполезно сравнивать по характеристикам, потому что ваши местные могут выглядеть точно так. Только у матки отселекционированной есть э, результаты, я там составил график специально, у нее есть перспективы, а, уйти в кроссбридинг с повышением продуктивности, то, что мы, собственно говоря, и хотим получить всегда, результат селекции, селекция в конечном счете работает на, э, на кроссбридинг, на на товарную на, на товарных маток для, для его для получения экономического эффекта. А у ваших маток уже нет такой. Они только будут дальше на увеличение роения, увеличение злости и на, э, ну, короче, э, падение жизнь, ну, Шановний, жизнестойкости. Потому что шановний пане цели Сергій, можна? селекции и цели совершенно разные. Да, пожалуйста. Шановний пане Сергій, скажіть, будь ласка, Так, які ви матки продаєте для аудиторії? ну я контролирую спаривание, но их надо... Ну, ну, ну, ну, что-то почекайте, когда і ще далі, полтора. які берете? В смысле? Ще далі? Ну, Все, пока. Тільки контрольованого спарювання, чи ще які? Я, да. А е, матки іскусственного осімінення є? Э, Нет, у меня э, облетник Федотова коса, искусственного семенения нет. Это занимаются другие. Но у меня есть на облетнике, есть матки. Я их могу только как материнки использовать. Ви, я вибачаюсь, ви попереді чули, що Іван Михайлович сказав, що ІО це просто що? Ну, да нет, ну это Иван ну, Михайлович ні, як для вас. Почему? Потому что для- как товарная марка... Це, а для не- аудиторії другої нічого це не означає. Ні, Це ні, Я хочу, я хочу вам розвіяти міфи всім. Іван Михайловичу і шановному пану Сергію. Ви, я розумію, ви є матководи і ви хочете дійсно продукувати вашу, е, скажімо так, е, ну як селекційну роботу, і е, як і групу, і все остальне. Так, да, це правильно, це дуже вірно. Це дуже вірно. Але я хочу ще сказати: то, що люди беруть ІО, і потім із того всього виходить, що їхня матка. Селекціонована на четвертому поколінні в їхньому регіоні, на краще дає результати, чим ІО, і потім розочаровуються і починають розказувати, що от я там брав, там брав, там брав, воно ніде не підходить. то що це лажа. Ну, хлопці, давайте якось йдемо говорити Руслан, правильні речі. Пробачте, ви так і не поняли. Давайте практично перейдемо. Якщо ви отримали матку ІО, вы должны не ее сравнивать. Ее можете держать просто на шести рамках и не давать ей развиваться. Но вы, Ви не должны почули, що в взять с нее четвертому личинку. поколінні, в четвертому поколінні, Да. чи в третьому, чи в другому. Ну и вы- Ну как, какой контроль может быть в четвертом поколении, скажите? Если в первом... Ну, в другому э, даже. Э, ну, давайте будем... Кроссбридинг на естественный фон, то в первом поколении мы можем гарантировать, что не плотка от, от, породной, от племенной матки породной, э, селекционной. А во втором мы можем гарантировать, что трутень э, породный из-за партеногенеза. После третьего поколения все. Уйдет аутбридинг. Все. Я с вами Контроля нет никакого. Я розумію. А чому Бакфаст потім починається на F1 злющий, що, що до нього не можна підійти? Що таке? На Сейчас F1. объясню. Значит, неважно, бакфаст или не бакфаст. э, Значит, Ставнику тру- це не трутень- наблюдалось. трутень влияет на э, злобу. Один на зимовку и на злобу. Еще там на пару, э, пару этих самых. Трутень влияет. То есть, э, если вы у себя э, Э, вы видите, неважно, злой, не злой, но вы видите э, от этой матки э, ну, семь, э, семьи облетитесь на своем трутне, то это будут породные трутни. Так вот, если вы второй раз сделаете то же самое, то есть будет папа и мама, уже можете какой-то процент гарантировать, что злоба должна исходить уходить в сторону. Но есть некоторые моменты. Например, карника на бакфаст облетываются, а не всегда так удачно получается с первого раза. А, вернее, наоборот, карника на, бак, э, на бакфаст удачно получается, а бакфаст на карнику неудачно получается. Второе, бакфаст он разных линий совершенно. Это и анатолика, это и э, ну, ну, короче, куча их самых. Иранская меда, куча разных линий, и он себя тоже, и густика. И каждый ведет себя по-разному, по сути дела. Потому что это в первую очередь метод селекции. В первую очередь. А уже во вторую результат этой селекции. Вот так. Спасибо. Дякую. Давайте, Дякую. У давайте мене я вам друге ще питання. добавлю, У мене щоб, просто е, як Руслан, е, Руслан, це- Почекайте хвилиночку, Руслан. Ви послухайте, і візьміть собі олівець І от помалюєте трошки, я вам зараз ще добавлю Сергія. Значить, питання бак-фасткарніка, по-перше, чи там, ну, будемо говорити про методи селекції. От Сергій почав це робити, він так загалом вам сказав. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що, наприклад, ми займаємося селекцією карніки. А що таке карніка? Взагалі, треба, щоб людина розуміла, що таке карніка. Тому що наша Карпатка то теж карніка. Ми вертаємося до ботаніки, до біології, значить, це є вид. І ми ведемо селекцію карніки у виді, всередині у виді, одному виді. А, метод... Підвид, Іван Михайлович, не вид, а підвид. Це від міліфера, а це підвид. Так, да, я я, я, оговорився, це, що от є е, апіс міліфера карніка, да? і далі от ми починаємо працювати е, з популяціями. От в Карпатах це Якщо ми говоримо за вид, за вид, то підвиди там типи ми створили. Це вже типи, то що ми створили, це вже можна назвати породами. Але в нас все змішали, розумієте? Бо пита, питання м, технологічних вимог доведення селекційно племінної роботи у бджільництві писали свинарі, розумієте? Тваринники, ВРХ, люди, які займаються великою рогатою худобою, і вони всього підігнали нам Е, то, щоб ми десь там приблизно щось так само вели селекційну роботу, як ведуть на свинях, на коровах, де є ну, як производитель, так самець і самка, і для них це не зрозуміло, що в нас це не підходить. Що в нас є одна особина материнка і 10, 15, 20 особин батьків. Це раз. Друге, це що відноситься до чистопородного розведення. І в одному підвиді. А то, що є в комбінаторному розведенні, там люди працюють в різних напрямках. То, що сказав Сергій, там підбираються міжвидові комбінації, схрещування і, і різні методи застосовуються вибраковки, приливу крові, е, комбінації е, різних особин в різних зворотніх комбінаціях. І це дуже складно. Чому я от мене часом питають, а чого ви не займаєтеся бакфастом, то так перспективно? Кажу, тому що мені мозгів на то бракує раз і е, самої елементарної бази знань і бази вихідного матеріалу. Я не знаю, наприклад, що мені дасть комбінація, якщо я використаю лігустику там якогось відомого селекціонера і використаю австрійську чи німецький німецький бакфаст. Е, чи датський бакфаст. Я не знаю, як воно себе буде вести, тому я тим не займаюся. А в нас лекцією займається багато людей, які поняття не мають, що таке вид підвид ну, популяція, але вони нам починають розказувати, що от вам маточка ШО. Чистопородна сама краща, в неї лапки, з неї 8 лапок, 12 крил в кожному відро. Розумієте, в чому діло? Не ведіться на рекламу. А тепер вертаємося до того, що ви сказали. У вас ведеться масовий добір кращих особин. Розумієте як? І як би ви не хотіли, ви все одно підбираєте тих особин, які в ваших умовах показують кращі результати, і у вас ведеться ця селекція масового добору. Розумієте як? Так, да, вона не ведеться на тому рівні, який би мав бути, тому що ви в масовому доборі треба, щоб подавалися і повторювалися е, спадкові ознаки, треба знати, що з чим ви комбінуєте. Якщо ви гібриди комбінуєте на гібридах, то ви гібриди одержите, розумієте як? І вони довго у вас триматися не будуть, то що вам Сергій пояснював. Вони просто-напросто спочатку будуть такі, спочатку в першому поколінні, якщо ми навіть умовно прикинемо, що вона, що ваша матка, сама класна, ціската, сраката, довгонога, е, запліднилася з дуже гарними місцевими трутнями сусідньої пасіки, то її дочка, вилетівши, невідомо з ким заплідниця і якими трутнями вона буде покрита. Ви ж розумієте, що ваша сім'я складається з мікросімейок, які складаються від яйця матері і сперматозоїдів різних татусь, яких вона собі накачала в спермотеку. І вона спермотеці, ці блоки сперматозоїдів, вони не перемішані один з одним. Вони блоками і є. Якийсь період, ви, мабуть, замічали, що матка кладе, кладе, кладе е, сіру бджолу, а тут раз з'явилася е, інша риженька бджілка, потім знову вернулася на сіру. Спочатку з весни дивишся, ну такі класні бджоли були, такі лагідні. Боже, а в липні щось не можна вулика відкрити, починають жалити. Це говорить про те, що ваша сперматека нерівномірна. В селекції це не допускається. А в користувачів, да, хороша маточка каже, в мене того року вона такі давала гарні матки, а в цьому році не годен підійти до вуликів. Оце вільне парування. я питаннячко, можна вам? Давайте. Можна чи ні? А скільки в нас обльотників є по карніки і по баквасту? Ну, по Карніці є два обльотника, по Карпатці є три обльотника, по Бакфасту Сергій мені Скажіть, будь ласка, е, яка найкраща матка? Шио чи з е, обльотника? А ви спитайте свою жінку, чи вона би хотіла бути зґвалтованою? А тепер я вам даю Я відповів, відповідь. А скільки, Правда, я а вам тепер відповів. скільки, а тепер дивіться, а скільки у нас є об'яв, які продають матки ШО Ну, і то наше не купитися, я вам поясню. У нас є багато операторів, хороших операторів інструменталістів. Подождіть, ви сказали, що ШО це вже зґвалтована матка. Так, я так вважаю. Я Значить, так ті оператори, вони хто є? Мошенники? Ні, вони чому? Ну, вони роблять вони вам <laughs> ну, ви ж не може, і я не можу їх перевірити. Колись нас на точку був такий скандал. Я потім плюнув на той точок і більше туди не ходжу. Тому що я знав, що людина, яка займається інструментальним осіменінням, при осім'янні знала батьківські, е, знала материнку, знала, які в неї материн е, виходять дочки від материнки. А отрутні вловила на людку і і тею спермою, що піймала на людку, запліднювала тих маток і продавала їх штучно осім'яніння. Розумієте як? Да, і тому я, я не це хіба правильно я не було? вірю ніяким ШО. Я таке то, що роблю сам, і то я. Вам чесно скажу, часом я сумніваюся, що незважаючи на ізоляцію маток, які в мене знаходяться там вверху, на в третьому корпусі, в решітках, де вони не вилітають, вони там гадять мені, там сидять закриті в ізоляторах. Я звідти потім беру маток е, цих трутнів для сперми, і то я ж десь собі там ще сумніваюся, що воно таке, як мені треба, стопроцентно. Розумієте, бо це є біологія. Воно немало небагато стоїть 50 євро. Ще о маточка. От ви порахуйте, ще обман. Ну ви самі ви самі це вибираєте. Це ваше право Добре. брати або не брати. А зачем тоді? А людям якось треба жити. Вони ж Па- думають, на лоха і жить плоха, так чи ні? Про- Пробачте мені, пан Ну Руслан. так хто ж винуватий? Да, я ну ви давайте ми зараз почнемо політикою Ні, займатися. ні, ні, давайте Наша я Івана Михайловича вислухаю, а потім вас. Ні, я я, я просто репліку скажу і все. От да, е, в чому в чому питання? Бо ми е, путаємо з вами селекційну цінність матки та товарну. Розумієш, це не можна поєднувати у матки, яка подорожче стоїть, в, в неї інше завдання. В Інше завдання е, це нащадки. А от нащадки вже можете е, товар е, перевіряти на товарну цінність. От тоді буде дійсний результат. А коли ми робимо це невідомо на чому, то про що мова? Але Якщо невідомо на чому, то ми можемо е, по деяким іншим признакам селекційну матку е, оцінювати, наприклад, на е, фактори, які е, впливають на обслуговування сімей. Розумієте, да? на життєздатність, да. на інше, на ріливість. Е, легкокерована раїння. От саме з цих факторів вони, можливо, не дають вам е, зайвий кілограм е, меду. Але точно вони вам економлять багато часу, за який ви можете обслужити більше кількість сімей і мати доволі таки рентабельну пасіку. Оце завдання. Бо ми ніколи мало коли вважаємо втрати свої О, Надо, не надо, обробляє- обробляємо, а це ж також втрати. Ну, тобто треба підходити більш, м, більш професійно, мати більш знань. Дякую. Э, Можно, Пробачьте, можно что- слово, Какой вам? слово, слово можно взять тоже, поговорить немножко? Э, Да. К Руслану я хотел бы тоже обратиться, не обратиться ко всем, послушать. Э, Много лет назад э, я тоже, вот у нас при- эти, м, с матками вот эта вся проблема с, с Молдавией, я с Молдавии, соответственно, и у нас была проблема с этими матками и так далее. Начался завоз, опять же, высокоплодных и так далее. Когда мы э, начали покупать этих маток, мы не видели никакой разницы с нашими матками, вообще никакой разницы. нам нужен был только максимально больше расплода, максимально больше пчелы, кто чем занимался, чтобы брать или меда, или маточного молочка и так далее, и так далее. Все упиралось в количество э, этот, э, пчелы. Я э, для себя на определенное время решил эту проблему. соответственно, я по 3, по 4, по 5 маток, без никаких разделителей, без ничего. в уле они у меня были, и я делал себе пчелу. Но проблема была в том, проблема вся была в том, что на осень, конечно, оставляли одну. И э, когда я увидел, что есть решение вот у Владимира Егоровича, то я заинтересовался вот этим всем. И получа, получается что? Что как бы э, вот в моих условиях, в наших условиях, у нас нету никаких исследовательских институтов. Да, у нас был один институт, который занимался, он еще при Союзе, умер после Союза, и все, его нету. Э, соответственно, у нас только завоз. Э, мы в основном закупаем, конечно, на Украине и, соответственно, э, Западная Европа. Но вопрос в чем? Как говорил Владимир Егорович, аборигенные породы ничем не хуже, чем покупные матки. И э, с учетом того, что мы здесь все собрались плюс, и, плюс, и, плюс, и переезжаем и, и решаем вопрос, двухматочное, трехматочное, сколько хочешь маточное содержание, хоть 10 корпусов э, ставь и делай себе максимально пчелы для любых, любых вариантов, любых совершенно вариантов. И тогда в данный момент я вообще не вижу смысла э, вот этих всех э, селекций и так далее. Надо вот у нас... Слушай, можно я скажу, когда ты увидишь? Когда у ты нас, увидишь... У нас, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, Хорошо, подожди. У нас есть вот, вот у нас есть специалисты, вот Сергей и все остальные, кто там занимается селекцией, надо им оставить это все. А я, я, допустим, для себя, вот я тоже вывожу маток, все это делаю, потому что я не увидел в покупных маток ничего лучшего, чем они у меня, соответственно, эти матки. Я единственный момент делаю, что я покупаю маток для того, чтобы менять кровь, для того, чтобы э, э, э, э пчела была и все было хорошо имеет результат, ту же самую селекцию небольшую я у себя на пасеке, и все, это решение вопроса. Опять же, хочу подчеркнуть, аборигенные породы, которые у тебя есть в данный момент, допустим, у меня карпатка, карника там, не знаю, вот у меня карника карпатка, да, мне важна пчела, а не то, что у меня там будет селекция и так далее. Если у меня будет э, три корпуса пчелы и достаточно внутриулевой и летной, у меня будет и мед, у меня будет и маточное молочко и все что угодно как бы я для себя этот вопрос решил. А вот эта покупная 150 евро, 200 евро, 500 евро, оно мне совершенно не нужно. Многие ребята, которые слушают и будут слушать вот эту, вот эту лекцию, э, половина вот кисло, которые говорили после лекции, даже не, даже не знает об этом. Им проще объяснить, как это все делать, вот как говорил Владимир Егорович в начале этой лекции Что, как, где, почем, какой день, что брать и так далее, какой материал брать, куда его сувать и так далее. Вот это было бы понятно всем, э, ну, как бы более-менее понятным языком. А селекция, все, есть специалисты, пусть работают, а мы у них будем покупать, и все. Игорь, давайте теперь, Я з давайте Ігорем теперь, Володь, 250% згоден. Ви, дай, Давайте, ви а дайте тепер я- хазяїну ставити слово, йолки-палки. Дайте, <laughs> не перебивайте, будь ласка, я хочу вам пояснити Ігорю зараз. Так от, Ігор, е, Е, ви радуєтеся тим пчолам, що ви купляли з України, але в Україні хтось же займався тою селекцією, той же пап, е, той же Керик, розумієте, той же Гайдар. Ми роками займалися, вам відправляли карпатських бджіл, і в нас були в кожному регіоні у вас люди, які брали у нас маток вони завжди нам давали зворотній зв'язок. Що оці от матки відпрацювали так, оці матки відпрацювали отак, і от пухом йому земля. Зараз помер нас один з наших е, тестерів е, Григорій, і ми від нього одержували зворотні завжди зворотні матки, які вас відпрацювали в Молдові на акації, приносили по там по 38-40 кілограм меда і ми далі ці матки використовували в селекції для того, щоб знову ж таки вам в Молдову відправити хороший матеріал. Але знаходилися і шахраї. Однозначно, я це не відкидаю. Які розказували, що вам тут отакі хороші маточки, такі самі класні. А я вам хочу сказати, що друге питання, яке я вам відкрию для вас, же відкрию зрозумілу річ. Ви опираєтеся на технологію. Розумієте, для вас важлива технологія багато бджоли. А ми, наприклад, займаємося як селекціонери, ми займаємося консолідацією кращих показників, щоб ви, коли ви купили в нас матки, тут приїхали, купили дійсно, але е, в селекціонерів, не просто в репродукторів барих, ШО там чи ще там які небудь а щоб ви зайшли, купили в селекціонерів робочих маток ефок, і ви дістали від них задоволення, і вони облетілися у вас, вже їхні дочки, у вас облетілися на якісному, підібраному трутні, який в ваших умовах показує прекрасні результати. Я знаю ваші умови, я знаю, на що ви заточені, я знаю, як у вас прекрасні медозбори з акації. У вас гектари, ну, тисячі, сотні тисяч гектарів акації, у вас працює державна програма. Я знаю, якби в нас таке було, ми би теж заточували свою селекцію під акацію. Ну а ми тільки для вас, а там, де вибрали маток, я не знаю, де саме вибрали, я говорю за цих людей, з якими ми працюємо вже роками. Розумієте, за скутерем і компанією. От ви працювали під вас, і ми під вас відбирали кращий матеріал і вам його репродукували в тій кількості, яку ви замовляли. А тепер технологія. Від технології залежить вся ваша успішність. Є матки, які принесуть вам мед без оцеї маси, величезної маси бджоли. А є матки, які без цієї маси бджоли ні не принесуть, а принесуть повні вулики розплоду і зжируть весь той мед, який ви хотіли би відкачати. І тому це дуже важливо для селекціонерів знати, які ми мали матки, які мали до 3000 яєць, до навіть 3200 було Гайдар зафіксував показники. 3200 яєць в добу вона валила. У нас така була з Калачавського типу, такі були групи маток. Так вона там, що не появилося, нектару, капелька блиснула, вони то все перевели в розпліт. І ви би такий, я вам гарантую, ви би одержали таких маток, вам би напхали вони повні вулики розплоду, не було би взятку, вони би всі роїлися, і ви би кляли і казали, що то за матки. Розумієте як? Матки мають мати е, набор хороших господарсько-корисних показників. І якщо вона не має там тисячі яєць, а має 1500, але вона вміє відкласти достатньо меду для розплоду і достатньо меду загнати. в надставку для вас. Така матка представляє цінність. Так, ремарку, розумієте? стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Игорь, хочешь сказать, что? Я хочу, конечно, сказать, что как бы я отчасти не согласен с этим. Почему? Объясню. Что э, с учетом того, что мы здесь сидим на этих лекциях, и двухматочное содержание, трехматочное и так далее, э, э, можно, э, можно блокировать матку, имеется в виду изолировать ее на медосбор э, вовремя, соответственно, и она по-любому принесет мед. И этим э, мы делали это, это делали и занимаемся именно этим. И э, если у меня будет 2, 3, 4 матки и максимально пчелы, я блокирую эти две матки и так далее, с учетом вот этой технологии, о которой мы сейчас говорим, то э, результат по-любому есть, он э, уже есть, во-первых он уже есть. Почему? Потому что э, я почему говорю, э, правильно сказали, что кто занимается, тот дает хороших маток, а то, что нам привозит, я, я не ездил никуда в Карпаты, и я говорю, что нам привозили матки. Почему э, я говорю о тех матках, э, что я не знаю, что нам привозят и так далее. И эти результаты, которые нам привозили, да, у нас э, нету разницы с моими матками, которые я делаю для себя я не, не делаю на продажу ничего, но эти же матки точно такой же дают результат. Соответственно, я для себя не увидел ничего, только для замены, чтобы поменять кровь. И все. И этот момент для меня важен. И, и из-за этого я говорю, что э, изоляция маток – это оптимальный вариант при любом раскладе. Матка дает максимально э, э, расплода пчелы и так далее, или не максимально, или меньше. Э, для того, кто занимается одноматочным пчеловодством, я соглашусь, селекционная матка с ее учетом, э, с, ее, э, с э, учетом ее бонетировки, соответственно, это отличный вариант. Но когда мы имеем много маток, то ее можно эту силу распределить так, как нам надо, с учетом изоляции. Все. Так, стоп, теперь у меня ремарка к матководам. Скажите, пожалуйста, количество маточного молочка в маточнике играют Э, в чем свою решающую роль? В массе будущей матки или э, в качестве формирования, для качества формирования яичников? Почему я задаю этот вопрос? Потому что я занимаюсь сам выводом маток, ну, как получается, аборигена она считается или э, там и каким, ну, короче говоря, выбираю лучшие из лучших те, те, что зарекомендовали себя от, от сезона к сезону, а показатели склонность болезни и зимовка. Выход товара, неважно в каком направлении, мед, маточное молочко, это я уже регулирую количеством э, маток, силы семей и так далее. Так вот, дается 5, милли, дается 5 миллиграмм маточного молочка будущей пчеле в личиночной стадии, я вначале говорил в нашей беседе, и 25 миллиграмм дается будущей матке. Казалось бы, по логике, ну, должна быть, э, а всего-навсего матка по весу выходит в два раза, всего-навсего в два раза по массе больше, чем пчела. Так, так для чего нужно большое количество маточного молочка в маточнике? Для формирования репродуктивных способностей будущей матки. И масса матки не играет такого уж ключевого, ключевого решающего роли, решающей роли для ее качественного в дальнейшем пребывания, практического. Так кому ви ставите питання? Мені чи Сергієві? Хто Ну, має ні, відповісти? ну, правильно Ні, я сказав. просто Е, Сам поставив питання і сам на нього відповів. Все Да, я правильно, просто- абсолютно маса не грає. да, я І- просто Іменно так, так. я просто сделал такой э, заключительный уже вопрос-ответ на то, что ну, я занимаюсь сам выводом маток, поэтому я не знаю, как, э, где какие породы лучше. У меня то, что лучше у меня работает в моем климате, при моей кормовой базе, и я из нее делаю эту селекцию. Ну, це От кому- мікролінія Малихіна, от і все. Ну, все правильно, оформите ее правильно, и это так и есть. Буде мікролінія Малихіна. Тепер Я, ну, я а, хочу Володь, У сказать, нас, пожалуйста, Да, у нас занимаются те, кто маток выводит дома, э, ну, в своих условиях. Вот Руслан тоже занимается тем же самым. Вот занимается Игорь такой же ж темой. Вывод лучших из лучших маток. Поэтому Ну, это я- тут Це все правильно, все прекрасно. Лучше із лучших, якщо вони мають сконсолідовані е, ознаки. Э, і ви можете з ними займатися. Ну, якщо вам збоку боку підвезуть якусь э, ненужну агресивну гниль, э, тоді у вас виникають інші проблеми, і ви тоді чухаєте потилицю і думаєте, що ж це за херня така. А тут, оказується, товариші підвезли. Ну, вертаємося до того, що ви сказали за питання. От Давайте реально ми е, перший курс, ні, другий курс медінститута, коли акушерство і гінекологія, общий курс, і там от такий вопрос: недокормленная мать, який буде плод? І завжди є відповідь: якщо недогодована мама, недогодована дитина, формування внутрішніх органів, формування основних генетичних признаків буде заторможено і буде розвиватися не в тій послідовності, в якій має розвиватися зародиш. Вертаємося до бджіл. Якщо ваша личинка ідеально сформована, якщо вона класна, і вона не отримала достатньо корму, не отримала тих 20 мікролітрів е, маточного молочка, вона голодна якщо вона голодна, вона в першу чергу буде нарощувати свою масу, а внутрішні органи її не будуть розвиватися в цій генетичній послідовності, які вони мають розвиватися. Тому, коли мені кажуть, що немає «Ну, значення там з двойним переносом, з одним переносом, то не впливає на якість матки. Я стверджую протилежне, що матка з перших днів, з перших моментів, з першого відкритого свого рота повинна одержати ну найкраще, що вона одержала маточне молочко того віку, який їй належить. І тому, коли кажуть, ми переносимо на маточне молочко, це велика помилка, тому що маточне молочко, яке люди використовують, матководи в основному використовують, вони його використовують або нативне, або розведене з фізрозчином, а дехто просто з водою розведений один е, до половину цим переслідується єдина мета, щоб бджоли більше прийняли личинок. Але личинка від того ерза з корму абсолютно не стає кращою. Ну коли ви умудряєтеся, ми це стараємося робити. Е, на третю добу шестигодинна личинка повинна одержати, лягти в маточне молочко. У нас це простіше, бо у нас тут конвейер іде. Кожен день у нас йдуть прививки, кожен день у нас йде Е, закладка маточників, і ми завжди маємо свіже суточне молоко. І коли матка одержує свіже суточне молоко, ви її поклали в свіже 6-годинне суточне молоко, 10-12 годин різниці немає. Вона буде повноцінно сформована, вона буде по розміру, така, як ми її називаємо стандартна матка. А вже її величина буде залежати від її, будемо казати, особливостей породних чи видових, чи там типових. Вони можуть бути маленькі, вони можуть бути великі, середньоруські, здорові матки. Е, меліфора, меліфора, велика матка. Карпатіка є велика, є довга, є худа, є витягнута. А от їхні показники. Якісні показники, фізіологічно якісні показники будуть залежати від корму, який вона одержувала. Тому, коли тут виникає питання, от чому такі матки тихої заміни, такі от набагато кращі, як там Е, ну, бувають свіщеві, та тому, що вони з перших хвилин, коли вона перетворилася з яйця в личинку, вона одержує корм, який їй потрібно не як бджолі, а як матці. І тому матки ці завжди по якості кращі. Це проведено багато вже досліджень. Є в скопусі є публікації, правда, на англійській, але хто розуміє, можна почитати. Там цілий підрозділ щодо годівлі личинок маток і одержання репродукційних функцій. Ну, от то я вроді би все сказав. Може, е, Іван Михайлович, чи може із лічильки півтори-двох, е, півтори добова, півтори так, двохдобова бути якісна матка? Поучитися? Ви розумієте, може бути, але дивлячись, що ви питання ставите, якість, яка вона може пропрацювати 3-4 місяці, бджоли її замінять але вона буде ну вона буде класти яйця, вона буде працювати. Через е, е, відповідний період часу її бджоли е, тихенько замінять, ви знати не будете. Можна запитати. Можна? Вас, що ви думаєте, <clears throat> в такому разі, з того, що ви сказали, виходить, що найкраще <clears throat> виводити маток з, допустим, рамки Єнтера, де не, не, не переносимо Бо лічинок, тільки яйця даємо, так? Ну, ви даєте, матка відкладає там яйця, а личинки ви звідти забираєте з донишками і переставляєте ні. виховательку. Ні, лічинки, я забираю яйця. Хто І мені яйця ставите- І яйця ставите у виховательку. Так, І скільки вони вам приймають таких яєць? ну, половину. Ну, Ну, то тобто нам так то в кращому випадку, то якщо сім'я не має відкритого розплоду і заточена під те, що її вона з курячого яйця виведе матку, бо в неї катастрофа. Ну а я ж говорю за професійне виведення, коли ви берете личинку і вона йде в виховательку, а там є достатньо відкритого розплоду, де є бджоли-годувальниці. Розумієте, як ми, наприклад, в себе, от тут, е, тут також є, нас... тут, прошу, тут також є сім'я вихователька, є бджоли-годувальниці, є. Е, е... А що є відкритий розплід? Так, так, так. так. Ну, якщо є відкритий розплід, то та ви тоді даєте, але кажу, прийом поганий на яйця. Ну то я, коли... То я згоден з тим, ну, ну, ну гірший, ну певно, що ну, гірший. Але, але то палка в двох кінцях. Менше маток, краща якість. Більше маток, менше якість. Я часом дивлюся в ютуберів, і вони показують там, що 36 маточників прийняли. Тішиться, що йому 36 маточників прийняло. Та в мене вихователька виховує 12-16 личинок. І я щасливий, якщо вона виховала мені 16 личинок, бо це мені я зразу собі всю партію селекційну поклав і маю добрих маток. а З них я ще щось вибракую. Коли вони будуть виходити, я на них подивлюся. Може, вони мені ще мордою не сподобаються. Розумієте, як? Я все одно ще якісь матки вибракую. Іван, Іван Михайлович, так, От, стоп, Іван Михайлович, люди... скажіть, будь ласка, а чи може. Е... Да. Бути якісна матка виведена з віщева, із личин. А яку беруть, може, яку бджоли, може. стоп, яку бджоли бути, беруть лічинку але... на виховання е, в якось, ну, колись віщова. Рап, раптова, е, раптова матка зникла. Все, яку лічинку беруть на виховання? Я зрозумів. Раптова матка зникла. Через 6 годин бджоли в авральному плані закладають на різновікових личинках маточні на різновікових личинках і починають їх виховувати. В процесі того вони там щось можуть вибрукувати, ну дуже мало. Вони їх всіх запечатають. І та матка, яка була вихована на старшій личинці, може вийти і пере всіх інших знищити, якщо природній процес відбувається. Тому ми кажемо, що свищеві матки не є найкращий варіант для того, або в старих книжках писала, треба все видалити, поставити пару маточників самих таких гарних, великих. Ну це наше розуміння. Ми ж не розуміємо, що в гарному маточнику великому. Але якщо личинка була ну, більша, як півтора добова, то вона на півтори доби швидше вийде. Вона всі. Матки, які були закладені на на добових личинках, на 6-годинних, 12-годинних, вона ж всіх їх знищить вона їх знищить і буде та матка, яка була вихована на старшій личинці. А це не факт, що вона буде хороша. Тож я раніше про це сказав вам, описав. Чому так? Бо вона вже одержувала харчування бджолине, в неї вже формувалися е, органи внутрішні під бджолу. А тут аврал, катастрофа, їй починають давати нетиповий корм, з неї починають робити матку. Що має... Ну, зрозуміло. Стоп, що мається в увазі нетиповий корм? Кількість молочка? Ні, кількість молочка це абсолютно в даному випадку ролі не грає, там молочком буде залито. Е, Типовий корм має інший біохімічний склад матки, на якому виховується матка, і на якому виховується бджола. І то, що сьогодні ми ми привикли казати, що перших три дні корм однаковий. Да хрен то правда. Ніякий він перших три дні не однаковий. Він приблизно однаковий, але кількість гормонів, які є в маточному молочці, і яке вигодовується матки, є значно переважає кількість гормональних складових, ніж є в молочці для звичайної бджоли. І це що, є, що є, що є головним фактором зміни цієї різниці. Годувальниці, хто годує різні бжоли годують, чи, чи різним молочком годують. Різне молочко по складу своєму. Різне молочко, яке для бджіл йде, і інше молочко для маток йде. А хто його кладе? Хто його виробляє? Це різне? Шестигодинні <coughs> личинка, якщо одержує молочко, її бджоли-годувальниці виробляють бджоли годувальниці виробляють, але вони виробляють її різного е, з хімічного складу. Я ще хотів сказати там, от що за твою методику ізоляції маток, це от для цих по тропіку. Це єдиний буде шлях боротьби з е, тропілепсисом. Оце оці ізолятори, і от е, циклічна ізоляція маток, щоб е, позбутися саме тропіка. Якщо того не будуть робити, позбутися тропіка ніхто не зможе там, де він вже почав поселився. Добре. Тому що воно зараза така, що воно може жити тільки на відкритому розплоді. А тому, коли матку заізолювати і нема молодого відкритого розплоду, е, тропік без відкритого розплоду 2-3 дні здохне з голоду. Добре, Іван дякую за понімання. Ми цим і займаємось. Я хотів віднестися до того, що е, ви перед тим сказали перед хвилиною. То не дуже точно є. Я є прихильником ізоляції, то е, <laughs> Малинин то знає. Але щоб е, е, бути м, правди, то Войке, е, крім ізоляції, ще розповсюдив такий спосіб. Е, е, Тропілеп, тропілелепс кларе гине, як е, немає е, е, е, Е, е, е, ну, розпладу. І він забирав весь критий розплід до відводка, і після виходу тропілепса з того критого розплоду тропілепс не знаходив над чим харчуватися, ну бо не було матки, ага, бо до відводка не не, не, не переносив матки. Добрий вечір. У мене таке питання. Колись один ну, пчеловод, матковод е, мені рекомендував е, перед матку перед ізоляцією, як ставити сот, е, джентерський сот для виведення лич... яєць. яєць. Рекомендував на сутки матку ізолятор на ранку, щоб вона не до щоб вона не засівала одні сутки. Чи покращує це качество яйця? От ми кажемо, маточне молочко ліпше, а чи є якісь, щоб іменно яйце було краще? Е, краще яйце, коли матка е, не має активно, не відкладає, не не знаходиться в конвеєрі яйцекладки. Коли матка має обмежене місце для відкладання яєць, в неї яйця відкладаються рідше, вона не відкладає їх так часто, яйце виповняється краще білковою масою, і воно трошечки більше. Ну чи воно краще для матки, того я не можу вам сказати. Досліджень не маю. А от по розміру яйця, це ми, це я досліджував, і ми це дивилися і перевіряли. Дійсно, матка, яка обмежена в яйцекладці, має більше яйця. Іван Михайлович, я вибачаюсь, можна? Підожди, ну, підожди, Руслан, Руслан, Да, да, да. дівчина задає питання, дайте, вона... Дякую, я Да, поняла. да, я... Так, все, Руслан, вибачаю. кажіть. Іван Михайлович, підскажіть мені, будь ласка, джентерський сот і перенос лічинок, який на краще вивод маток? Все залежить від вашої майстерності. Для мене джентерський сот це е, клопіт зайвий. Мені простіше накидати півтисячі личинок е, з рамки. Я точно їх візьму добових максимум. І, А джентерський сод, да, якщо невелика кількість маток, або у вас є достатньо маток. Ну мені, по-перше, саму матку, яка в мене в групі племіній, не хочеться зайвий раз її ганяти по кліточках. Мені краще акуратненько відставити її, поставити в ізолятор, поставити її суш під засів, потім витягнути цю сушу і звідти накидати собі там тисячу личинок, умовно кажучи. Да? А матку в ізолятор е, джентера чи е, е, будь-який інший, сьогодні є їх достатньо. Ну, це при невеликій кількості, да, ви будете чітко знати, що у вас є вік, відповідний вік, коли ви її поставили. Але там теж є свої танці з бубнами, ми називаємо. Не завжди матка хоче відкладати яйця в той джентерський сот. Е, або вона відкладає їх через добу, вам треба це проконтролювати. Ну, в принципі, якщо нема набитої руки, якщо ви небагато маток виводите, то джентерський сот найкраще вирішення питання вивести професійно маток. Дякую за відповідь. Ось ви ось ви кладете, Іван Михайлович, ви кладете добову лічинку вже. А ви кажете, після 6 е, годин її вже переводять конкретно на якщо це матка, якщо це лічинка лежить у місячці, то там уже вся публіка робить тільки на перспективу матки. І ось ви берете да, лічинку ви... добову. Добову. Да, Володь, дивіться, ви можете собі самі зробити такий експеримент. Взяти личинку, ви личиночку берете з молочком, поклали цю личинку, подивіться, через 15 хвилин там буде замінене молоко максимум 15 хвилин личинка вже буде в іншому молоці. Так тоді, якщо я кладу на молочко, яке я я, я роблю розчин для того, щоб е, якісніше прийом був. Ну там, щоб не пересихала лічинка, я для ну, цього. Ну, правильно, правильно, Так, якісний прийом. Так тепер легше- питання: вони це молочко, вони до нього додають, підождіть, вони Вони додають дивіться, Володь, я вас розумію. Час просто не хочу тратити. Ви поклали на маточне молочко, яке у вас було, чи там розчин ви зробили, і поклали туди 6 годинну чи 10 годинну личинку, чи добову личинку. Буквально через 15 хвилин з того вашого молочка там нічого нема, бджоли вже замінили на те, яке треба. Правильно. А ви кажете, молоч... а ви кажете молочко покласти е, потрібно Сутичне добове, туди тільки якість. Ну, найкраще це, тому що кожна хвилина, кожну. Вона ж, ви ж знаєте, що личинка постійно живиться. Вона ж не таке, що вона там лежить собі і лежить в молоці. Так а вони його не заберуть, вони ж його заберуть. Вони одразу заповнять іншим, добавлять, добавлять туди молоко, зроблять таке, яке треба. Це, що ми дали, вони замінять на таке, яке треба, і в них нормально працюють лабораторії. Чітко, конкретно такий, який треба корм, вони зроблять для, для тих майбутніх маток. Так яка різниця тоді, на яке молочко класти лічинки? Ну, та різниці нема, але ми стараємося зробити якнайкраще. На старе молочко не можна класти взагалі, воно таке, е, як е, кисель вже виходить. Найкраще давати найбільш похоже молоко, і тоді ця личинка не має стресу ніякого. А коли ви її кинете в молоко, яке не для неї, Ну, то в неї буде стресовий стан однозначно. Та вони ж його з'їдять все рівно. Ну, так вони ж з'їдять його не зразу, вона ж буде лежати ще в ньому. Добре. Так, все, шановне панство. На все добре. Всім на добраніч. На все добре. Добраніч. Ну, до свидання всім.